é minha porta. Ah. Meu Deus. Esse, esse <laughs> Nossa, aqui quis rodar, cara. José! <laughs> Moleque. Caralho, né? Deu rim pro amigo aqui, deu rim pro amigo aqui. Nossa. Deu ruim aqui, gente. Prejudicado, prejudicado pelo amigo aqui, pô. Quem tiver sorte, passa. Então. Tá grave? Joga, joga, joga. Porra. Meu Deus do céu. É Nossa. Meu... Ah, é bem balanceado. Bem balanceado. Vai, <laughs> Ai, ai, ai. Nossa! é muito sabão, tá velho. A tá, polícia. E aí, José, que dia bom, hein? É, eu tô felizão aqui, ó. Nossa, o Vini vai me guindar agora, hein? Não leva arrebentar, Matheus. Nossa! Não, Zé, eu vou arrebentar aconteceu. Isso não aconteceu. o cara se jogou mal. Nem chance, né? No... Que isso, São José? Porra, Matheus. Corre. Corre, corre, corre. Não, não. Deu ruim pra mim, velho. <laughs> Morri. Ele tá parado já. <laughs> todo mundo vindo. <laughs> todo mundo veio. Nossa, não. Nossa. Meu Deus. Nossa. Nossa, empurra, empurra. Morreu, morreu. Vamos, Vini, vamos. Obrigado. foi, né? Nossa, velho. Nossa, você tem muita sorte, cara. Nossa! Isso foi paia, mano. Isso foi paia. O Thiago vindo arrebentar nós. Olha ah, o tio vindo, moleque. Olha o tio vindo, moleque. Nossa! <laughs> <laughs> Nossa! Nossa, O Thiago é muito cagado, o Thiago é muito cagado. Thiago é muito habilidade. Ei, ei, que isso? Ei, ei, ei. Ah. Vai todo mundo morrer de novo. Vai todo Não. Não. Ai, caguei! Eu. Oh, oh, oh. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Lázaro. eu podia ter né? ganhado, né? Eu vou perder à toa. Imagina uma construção feita com osso, mano. Quê? Imagina a construção feita com osso. Ossos do edifício. Vamos tá todo mundo juntando, Vinícius? Vamos. <laughs> Ué, aí me trolei, né? E <laughs> aí perdeu, hein? Aí perdeu, hein, José? Ah, bateu, bateu, bateu. É, não... ah, anda pela parede de carro, Não <laughs> anda pela parede. É, aí foi Big Brain. Passou, passou. Ah, ninguém ligou pra pegar portão, ah, me matar. Tá que Nossa, Matheus. Aí tu passou de nível. Tá pena. Nossa! Mano, ô Thiago, você tem um satanás do teu lado. Tenho mesmo, tô escondendo. Tem como, velho? Nossa, velho. Pô, ia pegar o pulinho, velho. A Libiache, eu vi, é bicho. Ah, a, a Billie não salvou dessa vez. jogar no simulador de luva e crocs. <laughs> Tem um cara no, no Insta lá que joga de crocs, né? Ah, era só isso, achei que você faz tem um cara lá. Eu tava esperando alguma né? coisa, velho. <laughs> Eu tava esperando alguma coisa. Ué? <laughs> Fazendo uma história toda não veio. Então. Nossa, velho. Nossa! Nossa, que corno. Nossa, velho. Ué,